Wykrywanie skrobi. Odczynniki: płyn Lugola, skrobia, ziemniak. Na skrobie znajdującą się na szkiełku zegarkowym dodajemy kilka kropli płynu Lugola. Powstaje ciemnogranatowa barwa. Próbę powtarzamy przy użyciu ziemniaka. Ponownie tworzy się charakterystyczne zabarwienie.